はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、こちら、つむぎ組さんから、え動画をお届けしたいというふうに思います。で、今日はですね、今までと同じようなタウンホール12、13の解説ではなくて、えレジェンドリーグのお話をしていきたいなというふうに思います。で、えっ、ー、とですね、今日そのテーマにするのは、タウンホール9レジェンドというやつでして、あの、リーダーの龍騎さんご存知の方結構ね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、このね、龍騎さんが今、えー、タウンホール9、まあ、カンスト状態、 態で、レジェンドリーグ維持しています。で、えー、どんな風にですね、維持してるのっていうところをちょっとね、えー、動画にしていきたいという風に思いますので、まずはこちらのリプレイからご覧ください。今日合計3本、えー、動画をお届けしますけども、基本的に全部、え攻め方とかは同じです。まあ、いろんなね、えっ、と、村に対してこう攻めてるっていうところを見てもらいながら、えっ、ー、と、龍騎さんがタウンフォール9でレジェンドを維持している理由、まあ、その背景に関しても見ていけたらというふうに思っています。 で、えー、こちらですね、えー、と、タウンホール10の村を攻めてて、えー、おいおい、マジかよって思うかもしれないですね。レジェンドにタウンホール10なんているのと。まあ、9のレジェンドがいるんだから、当然10のレジェンドはいるんですよ。いるんですけど、この相手よく見ると、ここね、ちょっと見えにくいんだけど、ここ、ここさ、ここ。あの、タイタン2なんですよね。 あの、今、龍キさんのトロフィーって、えー、5000超えてないんですよ。4500か600ぐらいで維持されていて、で、えー、この、えー、トロフィー体で、シーズンの、あの、なんていうかな、一回トロフィーがリセットされるそのシーズンの終盤、ちょうど今ぐらいまでシールド貼っとくんですね。で、貼っておいて、このくらいのタイミングでシールドを解除し、まあ、当然結構攻められるんですけど、 えっと、相手のね、えー、村レベルが弱いところを狙って、まあ、こんな形で、あの、星を稼いでいくというところですね。レジェンドに所属していると、あのー、ものすごいね、えっと、勢いで、えっ、と、相手に攻められてですね、 <laughs> トロフィーが溶けていくんですけども、そこのところをね、えっ、と、こんな形でちゃんと、あのー、シールドを貼ることでケアするっていう形ですね。 で、攻め方はクイヒーからの、えー、ヒーラーをバルキリーにスイッチさせる、まあ、通称ファルコンなんてね、呼ばれ方をしていますけども、 あのこの戦術を使っています。まあ、食い火で序盤タウンホールを落としたりとか、あと防衛軍を処理して、で、えっ、ー、と、バルキリーの天敵になるような、まあ、空系のドラゴンとかですね、そういうのを排除した上でバルキリーラッシュを仕掛けるという感じで、こんな風にドドッとレイジをとにかく重ねていって、バルキリーの攻撃力を上げながら、かつ、ヒーラーの回復量も上げるという感じですね。 まあ、当然こういう風に耐久砲に撃たれたりとかスケルトントラップが来ちゃった場合には、もうこれ対処の仕様がないんですけど、まあ、それでもちゃんとね、星2の高パーセンテージまで伸ばすことができるので、えー、レジェンド隊のですね、えー、トロフィーを維持するということが可能になるということですね。で、当然ながら、えー、これをしつつですね、最終的には、え5000を超えるようなところを狙って、えレジェンドトロフィーを稼ぐ形でフィニッシュするというような戦略をとってます。 まあ、このね、あの、レジェンド隊で低タウンホールのアカウントを作っておくっていうのは結構大変で、あの、攻めもね、こういう風に、あの、言わずもがな、えっ、ー、と、工夫がいるんですけども、一方で防衛面がとにかくひどいんですよね。今、 えっと、リュウキさん、これ星2の、えっと、66%で、相手のトロフィーが自分よりも結構低いのでね、えっと、7しか稼げてないじゃないですか。こんな風に、とにかく、えー、防衛でもう40奪われるのはもう目に見えてるので、えっと、少ないトロフィーだけどもね、え格下のトロフィー体からこう稼いでいくっていうことがどうしても、えー、必要になってくると、まあ、いうね、えー、特徴が、低単ホールのレジェンドにはありますね。 で、えっとですね、まあ一応今のところ、えー、ざっくり戦術どんなの使ってるのというのと、あの全体の、なんていうのかな、レジェンド維持戦略的なところ、話をしましたけども、ここからはですね、ちょっともう少し、えっ、ー、と、攻め方の方に踏み込んで見ていきたいというふうに思います。では2本目こちらですね。こういうタウンホールが中心付近にある村は結構痺れますよね。あの、 なんといってもタウンホール取り損ねるわけにいかないんで、えこれも同じですね、えー、クイヒーからのバルキリーダッシュで、え裏からホグライダーを若干回していくっていうところですね。バーバリアンキングはバルキリーが外に外側の壁の方に流れないようにカットを担当するというところで、この配置なんか見たことあるな。僕がタンホール10の時に使ってた配置だな、きっと。 <laughs> 結構なテンプレ配置ですね。はい。 で、えー、まずは食い火で上方面カットしていきながら、これバルキリーが絶対釣れないようにルートを作っていくんですね。で、タウンホールの、まあ、ケアも大事なんですけども、一方で防衛援軍のケアも結構大事で、まあ、こんな形で、 えババキンのカットを入れていきながら、えバルキリーにですね、壁を殴り開けさせる準備をするという感じですね。こうカットを入れていって、バルキリーがこの壁を殴るように仕向けると。で、ここからアーチャークイーンも中に入っていくので、で、えっ、ー、と、ウィザードも後ろからね、こう追従しています。この形を作ることによって、防衛軍空系が出てきたとしても、これを撃破できるような、え形にしておくっていうのが1点。あともう1個ね、これ注目すべきは、これ。このね、お墓なんですね。 このお墓がここにあるっていうことは、ここに何らかユニットが入ってきてるっていうことじゃないですか。入ってきているので、防衛援軍をもう連れ出して、この村防衛援軍入ってない可能性がありますよね。結構高いと思うんですよ。レジェンドじゃなくてこれね、タイタンの相手を攻めているので、中に防衛援軍が入っていないだろうということもある程度見越して、おそらくこういう形で、えー、 まあ、一応念のためアーチャークイーンもね、壁の中に入れますけども、援軍処理を、えちゃんとする前に、バルキリーを出していくことができるというところですね。これちょっと危なかったですけどね、あの、ギリギリアーチャークイーンの黒く残した状態で中に入っていけたので、これレイジを使って、シングル IT にやれる前に、トーアス、トムじゃない、黒くですね、タウンホールを撃破していくと いう形ですね。これワンチャン全開見えたんじゃないかな。惜しいアタックでしたけどね、この多分シングルインフェルノが最後アチャクイ倒さなければいけたんじゃないかなっていう気がしますけど。いいアタックでしたね。 格上にこう攻める場合でもやっぱり、え防衛軍がないと結構違うし、まあ、その防衛軍にやっぱりねタウンホール9で当たる相手としては相当あの援軍のパワーが強いんで、えポイズン2枚積んでいってますねこの辺はもうあの絶対こけないような星2の取り方をするというところでフリーズとかねそういう攻めの呪文ではなく守りの呪文ポイズンもしっかり持っていくというところを徹底してますねうまいなっていう感じがしますさあもう1本見ていきましょう はい、で、こちらですね。またこれもタウンホール10を狙っていきます。とにかく、ウキさん言ってましたけども、タウンホール13とか14とか、そういう相手から、あの、星1をかきむしで取るっていうのも、 まあ、あの結構これはこれでね、あの一気だと思うんですよ。あの僕が前、タウンホール8で、あのレジェンドにいる方の動画紹介していますけども、それ見てもらうと分かるんですが、タウンホール13、14から取っていくんですね。星1をもう、無視で取るんですよ。これはこれですごいんですけど、あのこのレジェンド低タウンホールっていうのは、それぞれ一言にこう戦略がやっぱ分かれていて、龍騎さんの場合は、えー、タイタンリーグにいるタウンホール10をとにかく狙う。 もうもうもう気長に頑張ってあの雲の中をこうですね、あの他を探すって押しまくるらしいですね。 <laughs> で、なんとかこういうタウンホール10を探したら、そいつからきっちり星にないしはワンチャン全開を狙っていくというのが戦略だそうです。なので、タウンホール10がこういう風にいっぱいありますけども、もうこれを狙う、その根気ですよね。根性がまずすごいというところですね。僕なら多分途中でギブアップしますね。 <laughs> 諦めると思います。はい。 で、今回もこれ防衛軍がですね、これ入ってないんですよね。こういう相手と当たると結構美味しくって、しっかりタウンホールを壁外からアーチャークイーンが撃破。で、さらに中心部分に、これバルキリーをしっかり流し込んでファルコンの形ですね。 これちょっとね、レイジが足んな足んなくなっちゃったんで、あの、壁の開けに苦労していますけども、この辺がスムーズに開いたら割といけたかもしんないっすね。これ惜しかった。で、あー、こういうとこもうまいですね。しっかりアーチャークイーン対アーチャークイーン当たるところでポイズンを使っていくというところ。これで少しアーチャークイーンの延命ができて、破壊率を伸ばすことができましたね。53%まで持っていて星2という形ですね。最後60弱ぐらいまでいくのかな。 はい。というのがですね、龍騎さんのタウンホール9レジェンドの戦略になります。で、このね、バルキリーを使った方法って、あのー、結構タウンホール13、14相手でも多分やれるんだと思うんですね。当然タウンホールが今のこの村みたいに、こう真ん中にあった場合は、この辺にあった場合ね、これはもう無理ですね。 タウンホール13とか14の、えギガテスラ、ギガインフェルノか、ギガインフェルノは、さすがに、えっと、強すぎるので、落とすことは多分できないと思います。突破兵器もないとね。なんですけども、えっと、しっかりとこれタウンホール、えっと、10とかのレベルであればこういう真ん中の村も攻められるし、なんか今一瞬ウィターとか出てきましたね。画面が一瞬飛んだのか、ちょっとごめんなさい。えっとね、えー、落とすことができるし、 えっ、ー、と、タウンホール13、14でも、こういうね、外周のこの辺とかに、こういうところにタウンホールがあるような、比較的外出しのタウンホールに近い村、えー、を選ぶことができれば、しっかりとそこにファルコンを流し込んでいって、ガツンとね、こう流し込んでいって、大量のバルキリーで一気にこのタウンホールを落としちゃう。で、その周りに、えー、スケルトントラップがあってもバルキリーなら関係ないし、で、 えー、っと、なんだ、ポイズの呪文も持っているから防衛軍出てきてもワンチャン、タウンホールはバルキリーが落としてくれると。レイジガンガン撃っていくっていう感じですね。レイジヒーラーで押していくっていうことが まあ、できるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、なので、この編成を、えー、使ってるんじゃないかなっていうね、えー、ところですね。やっぱりまあタコル9と8の大きな違いは、アーチャークイーンのね、存在が大きいですね。こいつがいるんで、クイヒーっていう、あの、永久機関戦術を使うことができるんで、それでやっぱり破壊率も稼ぎながら、サイドカットもしっかりと、えー、ユニットコストを消費せずにやっていくっていうところ。 がね、えーと、タウンホール9におけるレジェンドアタックをする上でも重要なポイントになってくると思うし、まあ、それを今回、リュウキさんかなり上手に使って、タウンホール10相手に、えー、確実に星2からのワンチャン延長前回狙っていく、えトロフィーの稼ぎ方ですね。これをやっているのがあの印象的な、えーとところだったんじゃないかなというふうに思います。 で、えっ、ー、と、最後ですね、ウキさんが、えっ、ー、と、稼いだトロフィーなんですけどね、レジェンドトロフィーどれぐらい持ってんのというのをちょっと見せてもらおうかなと思ってます。はい。42。いや、よく稼いでますよね。だから防衛に対して攻撃が、あと、23でしょあ、まあ、防衛ってこれあれか、守った回数か。で、1回守ってんだ。すげえな。 <laughs> 逆に、逆にすげえなって思うけど、守れたことか。でもやっぱりね、こんな風に、えっ、ー、と、レジェンドリーグに関しては、 1桁ですよね。こう1桁をこう重ね重ねてちゃんとこう42とかいう,、ね、いうトロフィーをこう稼ぎ出してる。まあ、ワンチャンこの46ってところもね、行くんでしょうけど、多分その後の防衛で一気に40とか持ってかれちゃうんで、きついですよね。まあ、いう形で、あの戦略的にトロフィーを稼ぐというね、えー、龍騎さんのえー、タウンフォール9レジェンドの、えー、挑戦の中身を紹介させていただきました。 はい、ということでですね、本日の動画、えー、終わりにしたいと思います。タウンホール9レジェンドいかがでしたでしょうか、まあ、こんな形でですね、ちょっとまあこう変わったタイプの動画もお届けしていくんですけども、基本的には私のチャンネル、タウンホール、え12から14までの、えクラン対戦の解説の動画あやっております。えー、なかなかね、えーえー、対戦で全開が取れないとか、 いう悩みがある方に対しては、ぜひね、見てほしいチャンネルになっているかと思いますので、えこの動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そしてこれからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。